Déjà de MMTV, le miroir du monde. Toujours batatu bameka kopesela olanda oza afoli basoda basoda bazalaki ebele mpo basheke bazalaki ebele okomprendre o concert nde eza concert responsable eza concert te ya olandi amemi ngambo Te eza problème ya ngambo te. Eloko eza eza ke bazoboya ke Heritier aza pretre te. Heritier aza pretre na ndenge na nga. Ya liboso Heritier aza na grand musicien akoki kotelema na Fally te kobanda lelo ti lobi. Biso toye po tosala polemique te. Eza lokola opesaki ingénieur ndaku atongi bien te. Sikoyo oluki mutu abi asala finissage. Toye lokola lokola bango babebisaki martyr biso totya climatiseur. Eh lelo lelo eza dimanche lelo eza dimanche te ya liboso nazoyebisa yo ifo soki mpe na ndako na yo eza mokolo ya feti ifo okende eglise apres 15 heure okota oyoka ndula epose mpo tokende ti tongo bango batondisa bayemba te me biso tokoyemba balobi ke biso oyembaka te mais toyonda bango bawarrior bayaki balobi ke ah. euh, fali ayembaka te na concert sikoyo wata ifo ayemba tokonstate mpe bawarrior baye ebele mpo baya koyoka ndule donc nzala ndule mpenza eza makasi mpo fali ayembaka te Eloko bato bazo kosana eza ke ba debat banal oyo tokosala yango ero te tosala soki concert esili totala soki martir etoni to etoni te ngai nakoti ata 5 30 mil yo otie 5 mil so martir etoni te olienga mbongo epuis tozobeta misiki ya baresponsable mbote ebele nao epai ritie watanabe mpo asali nao terita mboka na biso aza loreya nde ndule tobeta lelo nazosenga oyo mpe na ngai so oza ata na mwana bebe auti obima maternité lelo yaka na ye mpo desordre ozala te so otai na sécurité avant okoti mpo bafuyo na poche batala eloko nini oza nango ya mabe mpo bayebi ke baresponsable bakozala wana topekisi pede aya te mpo eza ndula ya mibali eza ndula ya baresponsable biso tokoteka biye na pondu te jamais jamais jamais tozela ndula esika Bino boye po boza na nzala ya ndule. Fally ayemba te jour wana. Bawa ba warrior baye po bayoka ndule. Wana bato ya spiritas balobi bon. babongisi place ya monene bokota boyoka ndule ndenge ezalaheritier akoyemba musique na histoire eza biloko mibale tozoluka musique kaka histoire messi ami meilleur joueur du monde asa histoire tozoluka bali te na histoire fali alandi wera na jibe batondisa sa stade ye paya sani akorige aretourne atondisi stade yango richard alobi boye richard alobi boye ngai mpe Wenge bapesi ngai pouvoir natondisa lelo nde atondisa fali ezaka eh, eko traite deja etondi plein kokompare mokolo ya fali na ya héritier te mokolo ya fali ezalaka journée mokolo ya fali ezalaka journée ya pamba boye mais lelo eza noel pe dimanche bato badia baeglise basi organise bakoya concert epuis likambo ya amoutage okoke mokolo ya fali amoutage ezalaki mokolo ya fali ezalaki mokolo moko pamba me lelo eza fete ata na nzela mituka eza te okoprendre baza na nzala ya miziki boya bawaliyo boya boya koyoka miziki wata abeta lelo wata azobeta miziki lelo bawaliyo baza na nzala ya miziki baya kolia kotonda miziki bazwa ideologie ya miziki bango baoke batondisaki me babetaki elo moko te wata alobi boye ngai ata natondisi te me naza mposa nabeta miziki baza na posa ya miziki na nzala boya kolia miziki babeta bafle miziki so so so boya kolia miziki botonda batikadelo na nzala boyoki eloko moko te alongolo biama tena sengele na podium jalou jalou telema simba mikro bafle bafle baso yemba eloko moko te papa biso te mpo na nzala te oza na nzala te ezaki likambo ya deba ya eto etondoka sokendaka na badero talaka carnaval eza te Emiti azobeta miziki ya bien awa bakozala ebele Voilà, là on vous rappelle que le miroir du monde, on est en temps réel ici au stade de Martyr. Vous remarquez déjà la foule est là présente, ils sont en train de répondre au rendez-vous. Martyr, le stade de Martyr aujourd'hui sera déplacé, mobilisé et bien sûr par euh, héritier Watanabe tourne contrôle. Fils Dine, Bien sûr de Werrason et de Wenge, du clan Wenge. Olanda bino moko ndenge makambo ezoleka na stade de martyr awa na rumba miziki oyo bakoko na biso batikela biso eza rumba congolaise yango nde lelo mwana moko watanable azodemontre yango lelo ete bato nyonso bayoka susi ya miziki congolaise oyo tobungisa kala oyo tozalaka nango sute ekimokima jileti bape obiye osoni pondu bape obiye ambulances justement pour assurer et réassurer encore une fois de plus ces mélomanes de la bonne musique. Tout est assuré. Voilà, ici au stade de Martyr, les répond vraiment à l'invitation de Wata, Wata Motona Gogan Kende rapidement kuna. benga nga na numero ya olivier soki bakomi na naloba boye nabi boye oyo esalama lelo nano esalama te tosala pleme de fois bato ebele libanda bavanda batami ange batami ange bavanda libanda bazela batami demo na kati batami demo toselepe toselepe plein a krake Ba mbongo boza na ngo boya bo buluka bourgmestre ya commune ya kin bozwa ya place po place oyo stade eza sute eza ba pile depasse so okozwa ngo ya place na otongi ngo mabele no andako etage à l'aise kokoto tu omona tu stade te tika la histoire tika la vie te tosango dana biso tosango da ba chance tokangi da ba boulot Et puis ba warrior ba lobby heure oyo déjà esi etondaki eh, la comparaison n'est pas raison la comparaison n'est pas raison biso toobeta te mpo na bakombo ya bato toye mpe te mpo todefi motu toye nde mpo tosala mosala na biso wata soki atondisiwata soki atondisi martir esala bango bien soki mpe oso wata atondisiwata nde makambo balobi bato bakufaki deja na carnaval carnaval eza ndenge mosusu na concert oyo bazali na bacave na bango miziki nde lelo biso tobomaka te oza miziki ya kitoko oyo eza bati oyo na wata na papa na bango lelo fete te tofete anniversaire mpe na wata mwana wera saka bwa fete anniversaire mpe lelo bino lelo fete ya nyama biso bakotelaka biso te biso tokobeta teke o dj kingani te tokobeta biso moko biso tokoyiba dj oza mamama ba dj te Spiritas, ba spiritas bazo réagir, bazo réagir, bazo loba dans tous les côtés. Sécurité eza assurée, tozomona ndenge bazosala mosala. Jusque là, on est en train même de fouiller les gens. Oyo eloko esalemaki te. Papa, na sécurité ezoleka nini? Ezoleka ndenge nini? sécurité a vraiment assuré, assuré. C'est autrefois c'était pas comme ça. Donc on peut vous rassurer, euh, vous êtes en direct de MMTV, le miroir du monde, en temps réel, Vraiment en direct euh, de, de martyr. Voilà la sécurité, comment ça se passe. Donc ba oyo baza na palin bokoki koya bokoki koya nyonso ezoleka bien awa nyonso ezoleka bien oza na 20 000 dollars na poche kobanga te eyaka kaka ata nalali na butu watanabe gombe na gombe soki ezobeta nakokaka te donc yo soki olali matoi na yo eyokalobi sa gombe na gombe héritier na kobima te fo bomanga kaka na gombe na gombe gombe na gombe nde liwa na nga sa gombe na gombe nga na kobima te loko nga nayeli yango mpo nalati yango Decembre ici au stade de martyr mpo na concert ya wata watanabe latima voilà makambo ezoleka awa yango oyo biso bato ya ma mission tv ekipe mobimba eza awa ezosala mosala Voilà, ils répondent présent à l'invitation du 25 décembre. Aujourd'hui, stade de martyr. Le stade sera déplacé par unité Watanabe et ses complices nommés Spiritas. Voilà, toujours à la queue, à la queue. je vous rassure, la sécurité est assurée. C'est là, en direct, voilà, ça se passe euh, dans le calme, dans le calme. T'as la horde, t'as la horde. Voilà, la sécurité est assurée. Le direct, bien sûr, de MMTV vous prend en témoin. Et voilà. mambo ezoleka na kimia nyonso na kimia nyonso toujours nous sommes déjà au stade de martyr la sécurité sécurité nde makambo balobi sécurité nde makambo voilà awa tokomi na kati ya stade de martyr na kati ya stade de martyr je profite euh, déjà de vous montrer l'intérieur du stade kotala déjà ndenge bato bakoti epuis suite tozozonga tozozonga libanda po tolakisa bino lisusu engouement ndenge ekozala donc reste toujours branché na minute ya mokeleke te bozomona tala tala botala sécurité regardez la sécurité jusqu'à l'intérieur le contrôle continue continue le contrôle en train de continuer ça continue Et voilà, eza te que oleki oleki kuna toleki au moins plus de 8 barrières ya contrôle. Et puis na kati avant vous accéder na stade bozomona bino moko sécurité ndenge ezali. Voilà, la fouille continue. Donc on peut vous rassurer La securite ici au stade de martyr bolanda bolanda voilà voilà voilà le stade de martyr bato bazokota bazokota awa mpe baye donne ta vie à jésus le message passe bon na événement nyonso ndenge ezalaka En profite aussi à faire passer le message. Romains 10, 19, Acte 4, 12. Voilà. maloba oyo elobami yango oyo mais mama bino peut-être moi ezali on est en direct de mmtv vous pouvez passer votre message c'est l'unique message que nous sommes en train de passer L'argent ne sauve pas, ce n'est ni Mahomet, ni Bouddha, ce n'est ni aucun musicien, ni aucun président, mais c'est Jésus qui sauve. Voilà pourquoi le monde est dans les distractions. Ne ratez pas le ciel à cause du monde, parce que Jésus revient. Et la parole de Dieu est venue au stade de martyr pour interpeller à toute personne que Jésus revient bientôt devant nous préparer. Parce que l'enlèvement, on a mis air, hein, moment. En ce moment, nous nous préparons pour assister au concert. L'enlèvement peut avoir lieu. Jésus peut revenir maintenant, car personne ne connaît ni le temps, ni l'heure, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse 3.3. Et nous devons être conscients de l'enlèvement et du retour de Christ. Voilà pourquoi tout le monde, tout celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire, parce que demain, ce sera trop tard. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus maintenant, tout le monde a répondu présent et mes frères ici, ils ont aussi eu leur euh, temps. Ah voilà, ils ont acheté même les billets, les billets pour hériter Watanabe afin qu'ils puissent passer leur message en direct bien sûr de MMTV, le miroir du monde et toujours, toujours euh, en temps réel. Voilà. Reellement l'engouement et la presence des spiritas pe ya bana mboka ba oyo balingaka musique la rumba congolaise voilà direct Vous remarquez, là je suis déjà au stade de martyr, à l'entrée même, je vous montre déjà ma ndenge ezoleka na mosika na libanda ndenge bato bakomi koya batondi na nyonso ezoleka na sécurité vraiment rassurée. MMTV, le témoignage oyo eza Il assure. Il assure, il assure, il assure. Il assure. Makambo yango oyo stade yango oyo bato bazokota bato bazoya likolo mpe bato bazali si makambo eya vei mpe yango wana wow. Je pense que c'est déjà bien fait. ozomona bino moko ndenge ezaleli awa ok voilà bakongomani na diaspora Eh, tomoni eza kilo te tomoni boye eza kilo te bamama na bapapa basilisa makambo ya bana bana bafeta mpo bamema bango tina zala la pression et la volonté des Wingeman Spiritas, je pense que tout va se passer en bonne et uniforme. Dégonanga Bolobini, Stade de Martine. Stade de Martine, Gogan.